Ukrayna xüsusi əməliyyat qüvvələrinin döyüşçüləri Donetsk vilayətinin Bakhmut şəhəri yaxınlığında işğalçı rus ordusuna məxsus müşahidə məntəqəsini sıradan çıxarıb. Yeri dronla müəyyən edilən müşahidə məntəqəsi Fagot tank əleyhinə raket kompleksi ilə endirilən zərbə nəticəsində orada olan hərbiçilərlə birgə partladılaraq məhv edilib.